mimi naweza kupea hawa hii yote manake sasa mimi ni advocate mm-hmm. lazima ujue kutetea haki yako mm-hmm. lazima ujue kutetea hata mwenzangu kama hapo kwa shida utamsaidia nasimama enumeration wakati hata kama mtu anataka kukutoa atakutoa bila kujua uko wangapi ele hiyo mtu lazima ufanye nini lazima afanye hesabu yenu yote. So hapo muungano hizi zote ninaona kama na savings, na savings lazima usave, kwa maana kama usave chochote unaweza enda kwa ofisi bila. Saa hii umeniita, nimekuja hapa, kama sikukuwa na kitu nimeweka kinaweza panda hata gari, utalia tu, unainua mkono, nitafanya nini? Hiyo umaskini ndio imeleta nini, watu wanakwata kwata, hata wanasiasa wabaya lakini ukikula hata yako ukisave kidogo sasa sasa nimeleta tukaungana pamoja mm. kama hichi tumeungana pamoja yeah. Mm. Eh. hata sile naweza kumwambia vijana waache maneno ya kuchocheana wachukue mwenzake kama rafiki yake na waache mambo ya ukabila manake muungano ambapo tuko naye aida ukabila muungano ndio mama yetu mama na baba wakishaungana kwa nyumba watoto ni wa gani mama ndio atatoa jina ya watoto. Ndugu Mungu atuone mshikamane mkono. Mtu wowote kutoka mbali situtenganisha, akitutenganisha tunaribu hata nchi, tunaribu mahali tuko na tunaribu nchi yetu pamoja. Mshikamane mkono na tufanye kazi tena, kazi pia tufanye na bidii. Bila tulikuwa samani, tulikuwa tunasukuma ukuta, ukuta anatengezwa na hey, hey, na ukuta inaenda Kumbuka, for example, uliona katika TV, uliona Lang'ata uliona shule shule waliungana na watoto na wazazi, shule yao waendi, ilienda ama ikwenda ikwenda. Na hiyo jambo ilianzwa na watu gani? Muungano. So muungano, tushikamane mkono. Muungano kama mtu analeta ubinafsi hapa